大家好，这里是 GL Tech，一个探索区块链技术的频道。欢迎大家订阅我们的频道。如果喜欢，不要忘记点赞、关注、转发、收藏。大家好，欢迎来到区块链常识快速问答二零二二年的第一期，总共的第十三期。那第一，什么是矿工可提取价值 （MEV）？在介绍以太坊黑暗森林之前呢，我们介绍一下矿工可提取价值 （MEV）。 MEV 的全称是 m i n o r Extractable Value，从名字我们就知道这个价值是造福矿工的一个东西。再例如 POW 工作量证明机制中呢，矿工是验证信息和区块链排序的一个角色。再例如以太坊的区块链上，用户使用的服务是要支付燃料 Gas 费。 如果几个用户提交的交易同时到达矿工手里，矿工该怎么排序进行验证呢？这时候矿工会根据用户支付燃料费的高低来安排交易顺序，支付 gas 费高的交易先被执行，低的往后排。有些用户为了让自己的交易先被执行，就会多支付给矿工一些费用，这就是我们通常定义上的矿工可提取价值 （MEV）。第二，以太坊黑暗森林。 我们上面说的矿工的可提取价值 m e t 不只发生在以太坊区块链上，其他的区块链，例如比特币区块链，这也是存在的。但是为什么把以太坊特殊提出来呢？是因为以太坊的区块链被大量用作成为区块链金融 NFT，导致以太坊区块链的生态环境具有高度的对抗性和竞争性。那这又是什么意思呢？ 我们举一个区块链金融上的例子，不同区块链应用上的代币的价格在同一时间点可能是不一样的。区块链应用上的代币价格是需要接入的预言机 Oracle，然后确定代币的价格。不同的区块链应用外接的预言机不同，就会导致价格在同一时间点不一样。只要有不同，就会有人在两个不同的区块链应用程序上进行倒买倒卖，空手套白狼，金融里面叫做套利。 关于区块链预言机，我们将在之后的节目为大家详细解释，请大家持续关注我们的节目。套利空间的出现是形成以太坊黑暗森林的一个前提，还有一个前提条件是区块链上的内存池 （MemPool）。我们在解释 MEV 矿工可提取价值时已经提到过，用户提交的交易是需要排队等着矿工执行的，交易排队的地方就是内存池。 因为公共的区块链上智能合约代码都是透明可见的，大家都看得到其他提交的交易代码。这种完全透明的带来的副作用呢，就是有些人开始动歪脑筋了。 套利本身其实是一个促进市场自由调节的活动，是一个中性的活动，可以让不同区块链应用的价格恢复到统一价格，也就是恢复到一个市场平衡的一个状态。这时，有人会制作交易机器人，专门去内存池里寻找用于套利的智能合约，然后抢去原版套利合约发现的这个套利的机会，我们叫它“抢跑机器人”。 抢跑机器人采取的方法之一就是和原版用户进行燃料费 （gas 费竞价，看谁的燃料费给的高，矿工就会先执行谁的交易。而且，不管是谁竞价成功，输赢双方都需要缴缴纳燃料费，赢方缴纳全部燃料费，输方缴纳部分燃料费。这就是最优燃料竞价 （PGA），英文是 Priority Gas Auction。 第三，照亮以太坊黑暗森林的解决方案。 上述所说的以太坊黑暗森林的情况会扰乱正常的市场活动。那根据调查，制作抢跑机器人大部分并不是矿工，但其实矿工才是最适合抢跑其他用户交易的一个群体，因为他们执行验证交易，离套利是最近的。那如果越来越多的矿工开始参与抢跑，去赚取更多的矿工可提取价值 （MEV），那么以太坊生态圈就会变成一片凶险的机器人猎杀之地，让本就狂野的区块链金融更加无法无天了。那为了保护 普通用户的正常使用，许多项目其实推出了自己的解决方案，用来照亮以太坊的黑暗森林。首先是出现了一款燃料代币，叫做 Gas Token。那原理就是在 Gas 价格低的时候买入，需要用的时候拿出来用，从而让用户赢得最优燃料竞价 PGA。 那其次呢，康奈尔科技大学还撰写了叫做 Flash Boy 二点零。那这个 Flash Boy 二点零的研究人员根据最优燃料竞价 PGA，还提出了一些竞价的策略，例如在密封式拍卖中呢小幅的提价，或者是用盲目提价这样的策略，还有还盘、冷库策略等等。 然后，Flashbots 这个组织还推出了 MEV Gap，绕开内存池，用独立的通信和支付网络连接矿工和套利用户。那么现在已经有很多的矿池在使用他们的这项服务了。那最后是以太坊生态圈内的一些兴起的项目，例如 Optimism 的项目，把矿工的验证和排序的这个角色分开了。那排序的权利呢被放到自由市场上进行拍卖，防止矿工的权利变得过大。关键要点第一。 矿工可提取价值 m e d 是矿工通过验证和排序交易所赚取的盈利。那第二，以太坊黑暗森林存在的前提是区块链应用的套利空间和内存池的结构。那么，以太坊因为区块链金融的兴起，其生态环境呢是具有高度的对抗性和竞争性的。 第三，照亮黑暗森林的解决方案有燃料代币 Gas Token，用户使用适当的竞价策略，使用 Flashbots 的 MEV Gas，以及参加以太坊专门针对降低燃料费的一些新奇的项目。你学会了吗？如果你也对区块链技术感兴趣，或者对这一期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。